Mən Nurlan Aranlı bu rəvayətimi cəmi yaxşıların adından Avara Qəşəm Xanlarskiyə həsr edirəm. Qəşəm Xanlarski Trajdyonli Bradia. Salam, salam, bir də salam zindana, çatdıraq hər yerdə salam zindana. Cəmi yaxşılar salam olsun sizə ismiyle başlayım sözə Halva türməsindəndir səs səda Bunu yazıram hörmətə layiq ada Qəşəm xanlar iski öz ad sanında İz qoyubdu Kaluqa zindanında Bu halda yazmaq mənə olmuş şərəf Kim ki düzdü tərəfdardı düzə tərəf Doğrularını olar doğru həyatı Avara mineniyas boğur həyatı Sanmaq olarmı qəşəmin əziyyətin Kaluqada qurubdu öz vəziyyətim Qara olubdu qırmızı hər toçqada Dörd fəsil əziyyət çəkib adnoçqada O gərəksiz rəngə pires qoyubdu Çox şeyə bir zəngə pires qoyubdu Qəşəm müsəlmana kaluqa zonundan Donuzu çıxardıb qida rasyonundan izah eləyib şifahi Tün donuzu haram buyurub ilahi Qıfıla açarlar tapılar taybatay Üzünə açılsın qapılar taybatay Allah o zindan evini yıxsın görək Yaxşılar azadlığa çıxsın görək Zaman türmə hesabatın bağlasın Qandalı açsın sahatın bağlasın Məktəbdə canlanır Qəşəm xanlar riskiyə ünvanlanır Kaludada həkk olundu yaddaşa Divanova etabı getdi birbaşa Oğru ədaləti ilə qarşılandı Layiqi hörməti ilə qarşılandı Yaxşı soraqlarla dönüb dastana Hörməti dağdan uca mərd er oğlana Hələ bu soraq bundan ibarət deyil Nə qədər yazsam da kifayət deyil Görsə bir sıxıntılı tək fağıra Heç vaxt əsirgəməz kömək fağıra Düzünü, həqiqətini olar yanında Haqqın ədalətini olar yanında Qaxansadır söhbəti pat girişə İvanovda vəziyyəti pat girişə Bu aləmdə silinməyən bir iz qəşəmdir fəxrimizdir Qəşəm olubdu yaxşıların qardaşı Adına rast gələrik hər addım başı Yaxşılardır yaxşıların yanında Tün mujikli yaxır damar qanında Kaluqadan İvanovdan birbaşa Nurlanaranlı həsr etdi qardaşa Nurlanaranlı həsr etdi qardaşa Nurlanaranlı həsr etdi qardaşa